dupę! Sorry to stara kurwa! Sorry jebane są! Majka! Co? Ty kurwa! Nie widzisz co się dzieje naprawdę! Nie było widać Paulo? Pedał pierdolony! Pedale jebany ślepy! Wysyłamy najlepszego Bajka! i